कारणले गर्दा यसको सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो होइन किनभने अनलाइनमा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सर्टेन पर्सेन्ट भनेको सर्टेन पर्सेन्ट दिन्छ नि त होइन त्यो कारणले गर्दा यसो सिकौँ भन्ने कुरो मैले क्लिकबिङमा आइडी पनि बनाउनु चाहेँ तर आइडी बनाउन सकेन जानेन हो कि अब के भएर अब त्यहाँ टेम्पोरली ब्लक गरेको रहेछ न्यु युजरलाई होइन सर त्यो कारणले गर्दा फेरि हो सर त्यही हो सर अब ठिक छ अब मेरो नाम साइमन राई भयो है सो मेरो के अरे केही सेसनहरू तपाईँले हेर्नु भएको थियो र अगाडि छैन सर अहिले त ए कुनै पनि अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन सरलाई मैले पठाइदिएको थिएँ सायद टाइम नभ्याएर हेर्नु भएन होला त्यस्तै भनौँ ल मेरो नाम चाहिँ साइमन राई है सिन्स टु थाउजन्ड एटिनबाट म फुल टाइम अनलाइन मार्केटिङ गर्छु एज अ अनलाइन मार्केटर विशेष गरेर हामी चाहिँ म चाहिँ विशेष गरेर एचटिसी प्रोग्राममा इन्फ्लुएन्स गर्छु र त्यो एचटिसी प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङद्वारा नै यो बिलङ गर्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन सो हामी चाहिँ मोस्टली चाहिँ एस एचटिसी प्रोग्राममा चाहिँ हामी काम गर्छौँ र तपाईँले अहिलेसम्म अहिले चाहिँ अनलाइन जब भन्नुभयो कस्तो किसिमको तपाईँले जब गर्नुहुन्छ अनलाइनमा चाहिँ अनलाइन भनौँ अनलाइन सामान बेच्ने हो मैले चाहिँ होइन कस्तो सामानहरू बेच्नुहुन्छ तपाईँको अब जस्तै इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू भयो होइन औषधिहरू भयो होइन जुन अनलाइनमा त के हुन्छ नि तपाईँको अनलाइनमा जुन बुस्टिङ गरेर हुन्छ नि फेसबुक बुस्टिङबाट ए तपाईँको <coughs> आफ्नै प्रडक्ट गर्नुहुन्छ कि अर्काको ओडर चाहिँ अरूको हुन्छ अब फेसबुक पोस्टिङको मार्फत दौड ल्याएर त्यस्तै अब रिटेल रिटेलर जस्तो ठिकै तपाईँको होइन त्यस्तो तरिकाले सो कति भयो यो यो काम गर्नुभएको तपाईँले भयो होला तपाईँको पहिला अफलाइन थियो अहिले अनलाइन गरेको तपाईँको एक वर्ष जति होला होला एक वर्ष जति भयो र अनलाइन ओके हजुर काठमाडौँ कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ म वनस्थली वनस्थली बस्नुहुन्छ र मेनली भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब धेरै छ है हामीले यो के अरे हामी नर्मल्ली कुरा मात्र गर्छौँ यहाँ किनभने तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले करेन्टली अहिलेसम्म सुन्नुभएको अनलाइन प्लेटफर्महरू चाहिँ के के छ नि तपाईँले मैले सुनेको तपाईँको अनि एउटा फ्रिलान्सर सुनेको थिएँ पिको वर्कर सुनेको थिएँ होइन अब त्यो अहिले भर्खर सिकेको भनेको अब तपाईँको यो के क्याप्चा भन्ने अनलाइन पनि छ नि त त्यो पनि अनलाइनै काम हो होइन अनि त्यो थियो अब सुनेको भनेको त्यति हो अहिले चाहिँ अनि अहिले क्लिक पनि नयाँ रहेछ भन्ने कुरो मैले उहाँ हेरेको थिएँ होइन नेटमा हेर्दाखेरि त्यति हो सर त्यति सुन्नुभएको छ र तपाईँको सरी <coughs> इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी चाहिँ एफिलेट एफिलेट मार्केटिङमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हजुर म त्यो हेरेको थिएँ इन्ट्रेस्टेड भन्दा पनि अब जुन राम्रो हुन्छ त्यही गर्ने त होइन सर जुन सकिन्छ अब मैले त त्यो म त्यसको बारेमा खासै ज्ञान छैन मलाई होइन तपाईँको त्यो पनि मैले त्यो हेरेर उहाँलाई अब सरले यस्तो यस्तो भनेको कुरामा त्यही हो त्यति हो सर ओके ठिक छ कति भयो ओके अरे हाम्रो आरके सर तपाईँहरू कुरा गर्नुभयो टु डेज टु डेज है सो ठिक छ ऊ के अरे हाम्रो आरके सरले के कति तपाईँलाई बुझाउनु भयो अथवा चाहिँ सेयर गर्नुभयो डोन्ट नो है म तपाईँलाई केही थोरै कुराहरू सेयर गर्छौँ यो दुई चार मिनटको सेसनमा है अनि त्यस पछाडि अब फर्दर हामी कन्टिन्यू गर्ने भने हाम्रो जर्नी त अब छँदैछ किनभने लामो छ जर्नी होइन जानु धेरै लामो छ बट म तपाईँलाई अब फर्दर केही कुराहरू सेयर गर्छु अब mm. तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने वी क्यान कन्टिन्यू फर्दर वर्कको लागि हुन्छ ल अब तपाईँले पनि केही केही के अरे अनलाइन साइट्सहरू सुन्नुभएको रहेछ होइन र म यहाँ सेयर गर्छु तपाईँलाई केही अनलाइन भन्ने बित्तिकै तपाईँले अब गर्न चाहिँ गरिराख्नु भएको रहेछ अनलाइन जब्स भनेको अब बुस्टिङ सुस्टिङ गरेर गरिराख्नु भएको रहेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँको होइन र मुख्य गरेर अब हामी चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ आई स्टार्टेड तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङबाट सुरु गरेको र म तपाईँ प्राय धेरैलाई चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ सिक्नुहोस् भन्छु होइन बिकज अनलाइनमा चाहिँ थुप्रै वर्क धेरै किसिमको काम हुन्छ र त्यही त्यही कामहरूको विषयमा पनि हामी हेर्छौँ जस्तो अनलाइनको तपाईँको चाहिँ अनलाइन एफिलिएट मार्केटिङ अथवा बिजनेस भनेको एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो तपाईँको अनलाइन एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मात्र तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ एफिलिएट मार्केटरको चाहिँ अर्निङ तपाईँले गुगलमा हेर्नुभयो भने गुगलमा तपाईँले गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने highest affiliate marketer income per year भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने अलमोस्ट मिलियन डलर कमाएको हुन्छन् होइन तपाईँको चाहिँ सो यो मजाले तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ क्या है एफिलिएट मार्केटर भनेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो नेम लिस्टहरू सर आउँछ होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर र कुन कुनमा एफिलिएट गर्न सकिन्छ अनि कस कसले कति अर्निङ गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ भनिसके पछाडि यसमा धेरै पोटेन्सियल हुन्छ एफिलिएट मार्केटिङमा नर्मल्ली तपाईँको अब जान्ने मान्छेलाई है किनभने भोलि पर्सि अब तपाईँ यहाँ हाम्रो सेसनमा आउनुभयो भने त हामी त यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लिटली हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ है तपाईँले अब एफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट बिजनेस गर्ने भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो प्लेटफर्म रोज्ने कस्तो तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट <coughs> तपाईँले चुज गर्ने कस्तो तपाईँले चाहिँ अब मार्केटिङ स्ट्राटेजी सिक्नुपर्ने हुन्छ कस्तो मार्केटिङ तपाईँले गर्ने यी कुराहरू हाम्रो अब अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी फाइभदेखि फोर्टी फाइभ डेजको क्लास हुन्छ होइन त्यो त्यो क्लासेस त तपाईँको त यो हो के अरे फोर्टी फाइभ मिनट्समा त हामी त सकिँदैन होइन सो त्यो कारणले सिम्पली मैले बेसिक कुराहरू मात्र यहाँ सेयर गर्छु र तपाईँको तपाईँको एफिलेट मार्केटिङ के हो सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने एकदमै हाइएस्ट पोटेन्सियल भएको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री हो एउटा right platform right mentorship right guidance right तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट राइट मार्केटिङ स्ट्राटेजी जानेको जान्यौँ भने चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गरेर ten to ten to twenty lakh per month कमाउने मान्छेहरू पनि छन् है तपाईँको नर्मल्ली सत्र वर्षको बच्चादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सेभेन्टिन इयर्सदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सेभेन्टी इयर्स प्लसको साथीहरूले तपाईँको चाहिँ यो वर्ल्डको सिनारीमा हेर्ने हो भने एफिलिएट मार्केटिङमा यो किसिमको अर्निङ गरिराखेको पोटेन्सियल अर्निङ गरिराखेको व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ सरोज सर बुझ्नुभयो सो यो सबै डेटाहरू मैले तपाईँलाई देखाइराख्न जरुरी छैन गुगल छ सिम्पल तपाईँले गुगल गुगल आउट गर्नुहोस् गुगलमा तपाईँले मजाले भेट्नुहुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सुपर एफिलिएट मार्केटर भन्छौँ क्या है सुपर एफिलिएट मार्केटर भनेर भन्छौँ सो अनलाइन सेक्टरमा गर्न सकिने यो एउटा पोटेन्सियल एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो एफिलिएट मार्केटिङ र दोस्रो कुरा भनेको एफिलिएट बिजनेस दोस्रो चाहिँ तपाईँको सुन्नुभएको छ तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ सुन्नु त सुनेको तर के हो खासै बुझेको छैन मैले किन एफिलिएट मार्केटिङ बढी व्यक्तिहरूलाई फोकस गराउँछु भने नि जो मान्छेले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न चाहन्छ उसको लागि डिजिटल मार्केटिङ कम्पलसरी हो क्या है तपाईँको चाहिँ without digital marketing affiliate business गर्नै सक्दैन एफिलिएट मार्केटिङ त्यो व्यक्तिले गर्नै सक्दैन सो अब डिजिटल मार्केटिङको यति धेरै सेसन हुन्छ तपाईँले मल्टिभर्सिटी हाम्रो के अरे भिजिट गर्नुभएको छ कि छैन मल्टिभर्सिटी छैन होला सर तपाईँले अब मजाले हो के अरे चाहिँ हाम्रो आरके सर हुनुहुन्छ त्यहाँ आरके सरसँग मजाले अब तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन सबै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको चाहिँ जस्तो एफिलिएट मार्केटिङको यो मैले तपाईँलाई ट्रेनिङ भने लगभग फोर्टी फाइभ डेजको हुन्छ त्यस्तै अब डिजिटल मार्केटिङभित्र कति धेरै कुराहरू हुन्छ तपाईँको महिनौ लाग्छ क्या होइन तपाईँको चाहिँ बाहिर अब टु इयर्सको कोर्स हुन्छ यो डिजिटल मार्केटिङको अब एकदमै अलिकति फास्टली ऱ्यापिडली जानेको लागि चाहिँ सिक्स मन्थको कोर्स हुन्छ होइन यो किसिमको चाहिँ हाम हाम्रो विशेष गरेर मल्टिभर्सिटी गर्नेलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली डिजिटल मार्केटिङ तपाईँको चाहिँ थर्टी डेजदेखि तपाईँको चाहिँ एट्टी डेज अराउन्ड हामी अफर गर्छौँ डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि मात्र सो द्याट उसले चाहिँ त्यो डिजिटल मार्केटिङ गर्न जान्यो भने चाहिँ उसले मजाले एफिलेट मार्केटिङ गर्न सक्छ क्या जस्तो तपाईँले फेसबुक बुस्टिङ भन्नुभयो नि त्यो पनि a kind of digital marketing हो तर फेसबुक बुस्टिङ गर्नु नै भन् मात्र चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ होइन डिजिटल मार्केटिङभित्र धेरै लट्स अफ कुरा चाहिँ छ है सो यसको अब तपाईँले यसको स्कोप र अपर्च्युनिटिज हेर्नुहुन्छ भने सिम्पल सिम्पल तपाईँले गुगल आउट गर्नुहोला तपाईँको चाहिँ वर्ल्डमा संसारमा चाहिँ आठ करोडभन्दा बढी चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको भ्याकेन्सी छ तपाईँको डेटा हेर्नुहुन्छ भने तर एकदमै यहाँ तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्ने स्किल सिक्ने मान्छेहरूको चाहिँ थोरै छ तपाईँको almost three three crore around पनि पुग्दैन होइन तपाईँको यति धेरै तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ हो के अरे चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्ड छ जस्तो तपाईँको चाहिँ highest page digital marketer marketers भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने र लिस्ट आउँछ है सो होइन marketers name in the world होइन नेम मार्केटर्स लिस्ट हेर्नुभयो भने यो सर र तपाईँको चाहिँ आउँछ होइन highest paid digital marketer marketers marketers भनेर यो अब कुन कुन कुन कुन सेक्टरमा यो चाहिँ देखाएको छ होइन यो कुन कुन सेक्टरमा कति पे पेमेन्ट तपाईँको चाहिँ गर्छन् भन्ने विषयमा देखाएको छ तर यो नेम लिस्ट पनि तपाईँले <coughs> तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ नेम लिस्ट पनि तपाईँले चाहिँ हाइएस्ट पेड डिजिटल मार्केटर भनेर हेर्नुभयो भने सर र मैले चाहिँ एउटा पिडिएफ बनाएर राखेको छु त्यो सम्भवतः के अरे तपाईँलाई सेयर गर्नुहुन्छ हाम्रो के अरे चाहिँ रविन सरले तपाईँलाई है त बुझ्नुभयो हजुर हजुर मैले भन्न खोजेको तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि हाम्रो अब फर्दर बढ्दाखेरि अब मैले मेरो साइड भनेको मोस्टली म एफिलिएट मार्केटिङ सिकाउँछु है बुझ्नुभयो नि मैले चाहिँ मोस्टली चाहिँ तपाईँको अब थर्टी डेज प्लसको टाइ टाइम ड्युरेसनमा चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ सिकाउने हो डिजिटल मार्केटिङमा फेरि फरक फरक इन्स्ट्रक्टर हुन्छ भोलि तपाईँले अब मल्टिभर्सिटीमा आउनुभयो मल्टिभर्सिटी थ्रु तपाईँले काम गर्नुभयो भने ब्लगिङको छुट्टै इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ या तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको युट्युब युट्युब पनि डिजिटल मार्केटिङभित्रै पऱ्यो टिकटक पनि यो के अरे चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्रै पऱ्यो तपाईँको चाहिँ गुगल पनि टिकटक के अरे डिजिटल मार्केटिङभित्रै पऱ्यो कन्टेन्ट मार्केटिङ पनि डिजिटल मार्केटिङभित्रै पऱ्यो अनि तपाईँको चाहिँ वेब डिजाइन पनि डिजिटल मार्केटिङभित्रकै च्याप्टर भयो होइन यो अब डिजिटल मार्केटिङलाई चाहिने भनेको अब जस्तो तपाईँको ग्राफिक डिजाइन भिडियो एडिटिङ यो डिजिटल मार्केटिङकै पार्ट्स भनेर तपाईँले बुझ्दा हुन्छ यो फरक फरक तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ दिने फरक फरक ट्रेनरहरू हुन्छ है फरक फरक ट्रेनरहरू हुन्छ सो उहाँहरूको थ्रुबाट अब तपाईँले भोलिको अपकमिङ डेजमा भनेको चाहिँ अब ट्रेनिङ लिँदै जाने हो ट्रेनिङ हाम्रो दुई किसिमबाट तपाईँले बुझ्नुभएको छ होला नि हाम्रो ट्रेनिङ त अब दुई किसिमबाट हुन्छ एउटा भनेको यसरी लाइभ हामी कनेक्सन भएर ट्रेनिङ गर्छौँ भने अर्को भनेको हाम्रो रेकर्डेड तपाईँले अब जस्तो स्टेप बाई स्टेप हुन्छ म लेट सपोज मलाई चाहिँ अब फेसबुक मार्केटिङको चाहिँ ट्रेनिङ गर्न मन लाग्यो भने सिम्पल के हुन्छ बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा जाने स्टार्ट कोर्स गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ यहीँबाट सबै स्टेप बाई स्टेप हुन्छ ट्रेनिङहरू होइन step one step two step four step six यसरी चाहिँ सबै हुन्छ यहाँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीकोबाट चाहिँ सो यो यो चाहिँ रेकर्डेड रेकर्डेड ट्रेनिङ हुने भयो भने हाम्रो लाइफ भनेको अब यसरी नै हुन्छ मैले पनि यसरी नै दिने हो भने अरू इन्स्ट्रक्टरले पनि तपाईँलाई यसरी नै दिने हो बुझ्नुभयो सो यो सरी <coughs> यो पनि तपाईँको चाहिँ अनलाइन अनलाइनभित्रको नै काम हो है अनलाइनभित्रको नै काम हो र अर्को तपाईँले के भन्नुभयो अर्को भन्दाखेरि अघि तपाईँले फ्रिल्यान्सिङ बिजनेस भन्नुभयो फ्रिल्यान्स बिजनेस भन्नुभयो अब digital affiliate market marketing super affiliate marketing गर्नका लागि पनि तपाईँले सिक्नु पर्यो कि परेन पर्यो नि पर्यो पर्यो कि परेन पर्यो डेफिनेटली पर्यो जस्तो के अरे तपाईँ अब एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ डक्टर बन्न बन्न चाहनुभयो डक्टर बन्नको लागि हामी के अरे पढ्नु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो कि परेन पऱ्यो नि होइन सुपर एफिलेट मार्केटर बन्नु पऱ्यो एफिलेट मार्केटर राम्रो कोचसँग सिक्नु पऱ्यो कि परेन पऱ्यो नि तपाईँ राम्रो चाहिँ तपाईँ अब जस्तो डिजिटल मार्केटर बन्न चाहनुहुन्छ हाइएस्ट पेड डिजिटल मार्केटर बन्न चाहनुहुन्छ नेपालमा है भने अब सिक्नु पऱ्यो राम्रो राम्रो मेन्टर त्यस्तै अब फ्रिल्यान्सिङ फ्रिल्यान्सिङ पनि एउटा चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटिज हो तपाईँको चाहिँ अब एफिलिएट मार्केटिङको अब धेरै प्लेटफर्म हुन्छ हाम्रो यो ट्रेनिङमा पनि छ लगभग हामीले मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ लगभग टेन एफिलिएट मार्केटिङ प्लेटफर्म्सहरूको विषयमा हामीले यहाँ सिकाएको छौँ है रविन सरले हेर्नुभएको छ नि होइन तपाईँको चाहिँ दसभन्दा बढी एफिलिएट मार्केटिङ सेक्टरमा काम गर्न <coughs> सकिने साइट्सहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ होइन यहाँ यो सेसनमा हामीले सिकाएको छौँ तपाईँको टेन टेन प्लस तपाईँको चाहिँ एफिलेट मार्केटिङ गर्न सकिने साइट्सहरू कुन कुन हो भनेर जसमा चाहिँ अघि तपाईँ जस्तो हो के अरे सरोज सरले भन्नुभएको तपाईँको चाहिँ क्लिक ब्याङ्क पनि आयो बुझ्नु नि सो त्यस्तै अब जस्तो हामीले एफिलेट मार्केटिङ गर्दा भोलिको क्लासमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एफिलेट मार्केटिङ गर्दा कुन प्लेटफर्म चुज गर्ने कुन कुन चाहिँ मेन्टरलाई तपाईँले पिक गरेर बढ्ने अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँले चाहिँ अब फिजिकल प्रडक्टमाथि काम गर्ने कि डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गर्ने होइन एन्ड देन आफ्टर अब डिजिटल मोस्टली हामीले अब मोस्टली रिकमेन्ड गर्छौँ डिजिटल प्रडक्ट किन भन्दाखेरि यसको आफ्नै रिजन छ फेरि डिजिटल प्रडक्टमा जाँदा पनि तपाईँको चाहिँ लो टिकटमाथि तपाईँले काम गर्ने कि हाई टिकटमाथि काम गर्ने भन्ने यी यावत कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो मल्टिभर्सिटीमा यो चाहिँ इन्क्लुडेड पनि छ अब अब चाहिँ अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एकछिन हामीले यो पछाडि जस्तो फ्रिल्यान्सिङ पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो क्या है तपाईँले जस्तो आफ्नै घरमा जस्तो के अरे हामीले म आफैले पनि फ्रिल्यान्सरहरू हायर गरेको हुन्छु क्या जस्तो के अरे मैले यहाँ चाहिँ हामीले एजेन्सी पनि रन गर्छौँ जस्तो त्यहाँ चाहिँ हामीले आफैले पनि फ्रिल्यान्सर हायर गर्छौँ के भनेको अब एज अ फ्रिल्यान्सर भएर काम गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि हुन त सबै यो माथिको दुई तिनवटै सेक्टरमा स्किल्स चाहिन्छ अझ तपाईँको फ्रिल्यान्सर बनेर काम गर्नको लागि चाहिँ स्किल्स एकदम म्याटर गर्छ त्यो स्किल्स भनेको अब तपाईँको भिडियो एडिटिङ हुनसक्छ अब तपाईँको चाहिँ ग्राफिक डिजाइन हुनसक्छ होइन डिजाइन हुनसक्छ अथवा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ तपाईँसँग डिजिटल मार्केटिङ भयो भने डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेट तपाईँको स्किल्स भयो भने तपाईँले चाहिँ एज अ फ्रिल्यान्सर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो फ्रिल्यान्सर बनेर काम गर्न सकिने साइट्सहरू पनि थुप्रै छ जस्तो तपाईँको चाहिँ Guru dot com Upwork dot com तपाईँको चाहिँ फाइबर डट कम सुन्नुभएको छ कि छैन यो साइट्सहरू सुन्नुभएको छ तपाईँले म के अरे सरोज सो यो पनि के हो त भन्दाखेरि अनलाइन अनलाइन सेक्टरको काम नै हो है अब यो बाहेक जस्तो अब तपाईँले सुन्नुभएको छ ड्रप सिपिङ भन्ने बिजनेस होइन ड्रप सेपिङ बिजनेस भन्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ इ कमर्स त पक्कै सुन्नुभएको छ इ कमर्स चाहिँ सुनेको होइन इ कमर्स बिजनेस भयो अनि <coughs> त्यस्तै तपाईँको यो बाहेक अरू पनि हुन्छ जस्तो इ कमर्स बिजनेस भयो अनि त्यस पछाडि सपिफाई भन्ने बिजनेस हुन्छ होइन यो बाहिर विशेष गरेर गर्छ यो सबै <coughs> सबै के हो त भन्दाखेरि अनलाइन बिजनेस नै हो है तपाईँको चाहिँ एउटा डिजिटल मार्केटर भएर काम एउटा राम्रो डिजिटल मार्केटरले मिनिमम पनि तपाईँको per month five to ten lakh कमाउँछ नर्मल्ली बाहिरकोले अझ योभन्दा धेरै तपाईँको कमाउँछ डिजिटल मार्केटरले फ्रिल्यान्सर भएर काम गर्ने नेपालमै पनि तपाईँको चाहिँ फ्रिल्यान्सर भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूले लाखौँ कमाएको उदाहरणहरू छन् तपाईँ युट्युबमा गएर चाहिँ top freelancer worker from Nepal भनेर हेर्नुभयो भने छन् थुप्रै ड्रप सिपिङ बिजनेस भन्ने पनि छुट्टै हुन्छ होइन कमर्स छुट्टै बिजनेस हो सपिपाई सो तपाईँले अब मल्टिभर्सिटीको विषयमा त हो के अरे तपाईँले तपाईँलाई हाम्रो के अरे रविन सरले पक्कै पनि भन्नुभयो होला भन्नुभयो भन्नुभएको छ <coughs> हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने नि तपाईँले अब एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहोस् तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहोस् तपाईँले ड्रप सिपिङ गर्नुहोस् तपाईँले फ्रिलान्सिङ बिजनेस गर्नुहोस् तपाईँलाई इ कमर्स बिजनेस गर्नुहोस् तर एट द एन्ड कुनै यो हर फिल्डमा चाहिँ सफल हुनको लागि के चाहिन्छ तपाईँलाई तपाईँको लागि सक्सेस यो हरेक फिल्डमा सक्सेसको लागि के चाहिन्छ त डेडिकेसन डेडिकेसन त छँदैछ त्यो सुरु गरिसके पछाडिको कुरा हो डेडिकेसन राइट एब्सोल्युटली त्यो पनि राम्रो है तपाईँले भन्नुभएको कुरा डेडिकेसन चाहिन्छ डेफिनेटली पनि अरू के चाहिन्छ होला अब त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो सर मिहिनेत गर्नु पर्यो होइन फर्स्टमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई सिस्टम चाहिन्छ क्या सर बिजनेसको सिस्टम चाहिन्छ तपाईँ तपाईँ चाहिँ बिजनेसको चाहिँ एउटा औथोरा पर्सन हुनु पर्यो क्या अनि मात्र तपाईँले यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ क्या जस्तो भनौँ न यो कुराहरू तपाईँले मजाले युट्युबमा पनि टन्न हेर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँसँग एउटा चाहिँ अथोराइज सिस्टम छैन भने त्यसको केही काम छैन कि तपाईँको घन्टौँ समय दिन दिनौँ के तपाईँको महिनौँ समय बित्छ तर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न क्या सो त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम चाहिन्छ क्या हामीले मल्टिभर्सिटीले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो हर हरेक फिल्डमा मान्छे काम गर्न चाहन्छन् ऊ चाहे एफिलेट मार्केटर भएर काम गर्न चाहन्छ डिजिटल मार्केटर भएर पनि काम गर्न चाहन्छ अथवा गर्न सक्छ फ्रिल्यान्सर भएर काम गर्न सक्छ अथवा चाहिँ ड्रपसिपिङ बिजनेस गर्न सक्छ अथवा चाहिँ इकमर्स आफ्नै स्टार्ट गर्न चाहन्छ त्यसको लागि उसलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि सिस्टम चाहिएको छ सो हामी सिम्पल मल्टिभर्सिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिस्टम डिस्ट्रिब्युट गर्छ क्या तपाईँलाई चाहिँ एउटा पार्टनरसिप दिन्छ क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँ चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीको चाहिँ एउटा डिजिटल पार्टनर बन्न सक्नुहुन्छ सो द्याट तपाईँले आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ यो माथिको कुराहरू सिक्न पनि सक्नुहुन्छ गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँले बिजनेस फेरि फर्दर अपरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि सो यो भयो दोस्रो कुरा के चाहिन्छ होला तपाईँलाई मेन्टर चाहियो कि चाहिएन तपाईँ फास्ट ट्र्याकमा छिटो तपाईँ सक् सक्सेस बन्न चाह चाहनुभयो कुनै पनि फिल्डमा सक्सेस हुन हुनका लागि चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ अलरेडी सक्सेस मेन्टर तपाईँले पिक गर्नु पऱ्यो क्या त्यो इन्डस्ट्रीमा अलरेडी काम गरिराखेको मेन्टर पिक गर्नु पऱ्यो अनि चाहिँ तपाईँको फास्ट ट्र्याक सक्सेस हुन्छ क्या होइन जस्तो म आफैले तपाईँको चाहिँ कयौँ मेन्टरहरू मैले बटुल्दैछु क्या होइन सिन्स तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी एटिन फाइभ इयर्स बिफोरदेखि अझै मैले मेन्टर्सहरूलाई चेज गर्ने काम गर्दैछु अझै पनि मेन्टर्सहरूलाई पिक गर्ने काम गर्दैछु होइन भने तपाईँ पनि फास्ट ट्र्याक सक्सेसको लागि के चाहिन्छ दोस्रो भनेको चाहिँ मेन्टर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सो यो मेन्टरसिप तपाईँलाई मेन्टरसिप अब तपाईँको चाहिँ सपोर्ट होइन तपाईँले जे भनेर बुझ्नुहोस् यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यो माथिको अब होल यो माथिको सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीको थ्रुबाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल फन्डा त्यति हो सर है सिम्पल कुरा त्यति हो अब यसमा अब तपाईँको केही जिज्ञासा छन् भने सोध्नु होला सर तपाईँको जस्तै अब मैले अब यो कुरा सिकेर होइन आफ्नै ठाउँमा जस्तै एउटा अब एउटा जस्तै <clears throat> ए मल्टिपल बिजनेस बिजनेसलाई एउटा जस्तै एउटा रुम लिएर होइन बजारमा मार्केट लिएर त्यसलाई स्टार्ट गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन सर एब्सोल्युटली यो बिजनेस hmm. भनेको के हो त भन्दाखेरि अनलाइन बिजनेस किन गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फ्रिडम के सर है फ्रिडममा जहिले पनि हामी अनलाइन बिजनेस किन गर्ने भन्दाखेरि फ्रिडम फ्रिडम मैले चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ तिनवटा हुन्छ नम्बर वान भनेको चाहिँ टाइम फ्रिडम तपाईँलाई जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला काम गर्न पाउनुहोस् होइन राति राति तपाईँले जोस जाँगर हुन्छ राति गर्नुहोस् बिहान जोस जाँगर हुन्छ बिहान गर्नुहोस् दिउँसो चाहिँ गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस् अथवा दुई दिन सुत्न मन लाग्छ सुत्नुहोस् अनलाइन बिजनेस गर्नुको रिजन मैले पिक गर्नुको रिजन अनि मैले जहिले पनि अरूलाई मोटिभेट गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि या टाइम फ्रिडम एब्सोल्युटली कुनै पनि बिजनेसमा टाइम फ्रिडम छैन क्या सर तपाईँले ऊ के अरे रेस्टुरेन्ट खोल्नुहोस् ऊ के अरे खट्नै पर्यो क्या तपाईँले होटल बिजनेस गर्नुहोस् खट्नै पर्यो क्या बिहान बेलुकी सो टाइम फ्रिडम यहाँ छ होइन म तपाईँको क्वेसनमा पनि आउँछु किन why why to choose online business भन्ने विषयमा धेरै छ यो सायद अब तपाईँलाई के अरे उहाँले पनि पठाउनुहुन्छ वाइ टु चुज तपाईँको चाहिँ अनलाइन बिजनेस अथवा चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी भनेर तपाईँलाई म भन्दाखेरि टाइम फ्रिडम टाइम फ्रिडम बिजनेसमा छ भने अनलाइन बिजनेस मात्र छ भन्छु कि म चाहिँ सर है दोस्रो भनेको चाहिँ लोकेसन फ्रिडम भनेको यो बिजनेस भनेको चाहिँ यस्तो बिजनेस हो तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् जस्तो अहिले तपाईँ काठमाडौँको वनस्थलीमा बस्नुहुन्छ हो तपाईँले आफ्नै रुमबाट पनि अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा सिम्पल तपाईँलाई टुल्स भनेको चाहिँ तपाईँको टुल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्यापटप तपाईँको चाहिँ मोबाइल तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट यति भइसके पछाडि जहाँबाट पनि यो बिजनेस तपाईँ अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले टिमै राखेर तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त झन् त्यो तपाईँको कुरा हो किनभने बिजनेसम्यानले बिजनेस गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ होइन तर होइन म चाहिँ अब यो टिम चाहिँ अब के अरे चलाउन झ्याउ लाग्छ एक दुईजना म अनलाइन फ्रिल्यान्सर हायर गर्छु एन्ड देन आफ्टर कम्स अरू बाँकी बिजनेसहरू म आफ्नै तरिकाले अपरेट गर्छु भनेर तपाईँ अब विभिन्न भूभागमा तपाईँ गएर अब भनौँ न ट्राभल गरेर यो बिजनेस अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ मात्र तपाईँलाई चाहियो ल्यापटप इन्टरनेट मोबाइल अनि तपाईँ त्यति भइसके पछाडि जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँले जुनसुकै टाइम तपाईँले अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ सो दोस्रो अनलाइन बिजनेस गर्नुको रिजन होइन जस्तै यो इ कमर्स बिजनेसहरूमा फेरि त्यो हुँदैन है लोकेसन फ्रिडम इ कमर्स बिजनेसमा हुँदैन है तपाईँले यो पनि बुझ्नुहोस् तपाईँ एफिलिएट र डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ यो यो हुन्छ एफिलिएट र डिजिटल मार्केटिङमा हुन्छ ड्रप सिपिङमा पनि अलमोस्ट हुन्छ तर यो इ कमर्स बिजनेसमा अलिकति यो पोसिबल हुँदैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनलाइन बिजनेस गर्नुको दोस्रो रिजन भनेको चाहिँ लोकेसन फ्रिडम यसमा हुन्छ होइन र थर्ड भनेको अब फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहिँ बरु अरू बिजनेसबाट नि हामीले लिन सक्छौँ क्या फाइनेन्सियल फ्रिडम अरू बिजनेसबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ अझ फास्टली अनलाइनबाट लिन चाहिँ सकिन्छ गरियो भने राम्रो जानियो भने मोस्टली चाहिँ अनलाइन बिजनेस गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ यो दुईवटा कुरा है त सर बुझ्नु भयो नि सरोज सर भनिसके पछाडि अघि तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नै रुमबाट तपाईँले आफ्नै ठाउँबाट यो बिजनेसलाई अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँले हुन्छ हजुर अरू केही छ तपाईँको जिज्ञासाहरू अनि सर हाम्रो यो पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ सर तपाईँ एकैचोटि गर्नुपर्छ कि बिस्तारै बिस्तारै गर्दा नि हुन्छ हजुर अब तपाईँले अब नर्मल्ली कोही कोही बेला चाहिँ हाम्रो sixty percent down payment system पनि मल्टिभर्सिटीले लिइराखेको हुन्छ है तपाईँ तपाईँ रबिन सर सरोज सर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि मल्टिभर्सिटी भने चाहिँ छुट्टै एउटा टिमले रन गर्छ यो पनि तपाईँहरू के अरे तपाईँ हामी क्लियर हुनुपर्छ होइन म पनि एउटा चाहिँ मल्टिभर्सिटीको भनेको चाहिँ एउटा पार्टनर नै हो क्या होइन यो कन्सेप्टमा मैले केही रोल प्ले गरेको छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर म पनि एज अ पार्टनर भएर मल्टिभर्सिटीको पार्टनर भएर काम गर्ने हो सिर्फ त्यति हो अनि मल्टिभर्सिटीले कहिलेकाहीँ अब तपाईँको सिक्सटी पर्सेन्ट डाउन पेमेन्टमा पनि हो के अरे स्टार्ट गर्नको लागि दिइराखेको हुन्छ र अब फुल्ली अहिले चाहिँ त्यो छैन होइन गर्दाखेरि अब फुल पेमेन्ट गरेर तपाईँले जुन लेभलबाट पार्टनरसिप लिनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले स्टार्ट गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ सिस्टम छ सर सुरुमै फुल पेमेन्ट गर्नु पर्यो सर हजुर हजुर सबै अब तपाईँले सबै हो के अरे चाहिँ फुल पेमेन्ट गरिसके पछाडि अब सबै सिस्टम यसमा चाहिँ जस्तो एउटा मात्र सिस्टम एक्सेस हुन् गर्न मिल्दैन क्या अलिकति जस्तो तपाईँले प्रिमियम प्रिमियम पार्टनरसिप लिनुभयो एकैचोटि प्रिमियमको पार्टनरसिपको सबै सिस्टम तपाईँलाई एक्सेस हुन्छ होइन जस्तो सिल्भरको चाहिँ <coughs> सिल्भरको चाहिँ पार्टनरसिप लिनुभयो सिल्भरको सबै एकैचोटि तपाईँलाई के चाहिँ एक्सेस हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति मिल्दैन के चाहिँ तपाईँको हाफ पेमेन्ट अथवा चाहिँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ मिल्दैन so full payment full system access हुन्छ यसमा चाहिँ सर हजुर हजुर सर सो सर तपाईँको सर एनी टाइम जहिले जोइन गर्नु मिल्ने भयो होइन सर एकदम एकदम एनी टाइम एनीवेयर मैले भने नि त यो बिजनेस भनेको एनी टाइम एनीवेयर अब तपाईँले अब कुनै बेला अब डाटा अन गरेर मोबाइल चलाइराख्नु भएको हुन्छ तपाईँले बिजनेस रन गर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला होइन यो चाहिँ त्यसको अनलाइन बिजनेसको ब्युटी नै त्यो हो क्या सर ओके अलमोस्ट हामी ऱ्याप अप गरौँ आजको सेसनलाई हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ अब नर्मल्ली इफ तपाईँ बढ्नुभयो भने एक दुईवटा म सोध सोध्न चाहेँ तपाईँ बढ्नुभयो भने कुन लेभलबाट तपाईँले पार्टनरसिप लिने सोच्नु भएको छ अहिले तपाईँको सर पठाइदिनु भएको थियो पठाउनु त मैले त्यो खासै अब गर्नु पाएन सर सिपर हो कि के भन्नु भन्थ्यो ओके उसो भए तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि टाइम लिनुहोस् मजाले एकचोटि हेर्नुहोस् म म ट्रेनर हुन्छु हाम्रो यहाँ थुप्रै ट्रेनर तपाईँसँग बाइस स्ट्यान्डमा बस्नुहुन्छ अनि हाम्रो के अरे रबिन सर अलवेज तपाईँको सपोर्टको साइडमा जहिले पनि बस्नुहुन्छ तपाईँको लागि किनभने यो बिजनेस तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्रक्टरले ट्रेनिङ दिन्छ त्यो त भइ नै हाल्छ है तर त्यसको साथमा चाहिँ तपाईँसँग एउटा बाई स्ट्यान्ड सपोर्ट बस्छ क्या त्यसको ब्युटी त्यो छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलवेज तपाईँ अब रबिन सर तपाईँको स्ट्यान्डमा बस्नुहुन्छ अनि उहाँसँग कुनै पनि कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ अनि अब जस्तो अब इन्स्ट्रक्टरसँग सिकेको कुरा त इन्स्ट्रक्टरबाट नै तपाईँले सिक्ने हो होइन इन्स्ट्रक्टरलाई नै सोध्ने हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मजाले एकचोटि अझ मल्टिभर्सिटी चाहिँ किन गर्ने अथवा चाहिँ मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप किन गर्ने किन चुज गर्ने सायद तपाईँले बुझ्नुभयो अझै हेर्नु छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् एकचोटि अनि त्यस पछाडि हाम्रो रविन सरसँग मजाले कन्सल्ट गरेर गर्नुहोस् अनि मैले केही तपाईँलाई अब सपोर्ट गर्न सक्छु भने एनी टाइम म तपाईँको लागि रेडी नै हुनेछु है त सर हुन्छ सर हुन्छ ओके आजलाई हामी यति नै गरौँ है त सर रविन सर एनिथिङ तपाईँको भन्नुपर्ने छैन सर ओके हामी यतिमै आज सेसन एन्ड गरौँ है त हुन्छ सर थ्याङ्क सर ल सर सर हस् हुन्छ यो welcome Rabin sir good night good night sir हुन्छ सर